Että miten niin tämä on tulevaisuuden kulkuneuvo? Yksi on se, että öljy, öljyn hinta kasvaa koko ajan ja vaikuttaa siltä, että tämä tota, polttomoottori kuitenkin tarvii jonkin sortin öljyä poltto, poltto, toimijakseen. Ja jossain vaiheessa koittaa semmoinen hetki. Se on vääjäämätöntä, koska se koittaa, että hevosen pitäminen on halvempaa kuin auton pitäminen.